有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜。天上地下冒险呀，敢做敢当才是大侠。讲黑黑白白，黄花黄 这结果被化成了乌龙笑话。哪怕隔世百千个困场，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得波吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩作伴一同前行吧。毛肚的波浪，马脸的散巴，还有什么值得害怕？ 送到海角天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的大路就在你脚下，那就说好江湖上再见吧。铁钉，从现在起全保禁酒。是，老主子。收。 是魔头塞进我耳朵里的，我是被冤枉的。他肯定已经将假情报送出了铁堡。我立刻准备车队，伪装护送火宝前往长白山。这个任务就交给你了。 <laughs> 是你的新座驾，杀手萧。 师傅真厉害，不但武功高强，还善用计谋。可不是嘛，我和我师傅一样厉害呢。嗯，他们在看什么呢？嗯，哎，嗯，那个男的在发酒疯。嗯嗯，堡主已经颁发了禁酒令，谁在明知故犯？叫你拿酒来，别磨磨蹭蹭的。嗯嗯，喂。 赶紧停下来吧，堡主明令禁止，不许喝酒。是，什么堡主啊？叫他来陪我喝酒。你太过分了，我们忙着抓内奸，你却在饮酒作乐。那是你们铁堡的事，关我屌事。要不是为了活宝，铁金刚也不会被烧；要不是因为你们，铁钉也不会受伤。既然你们想当英雄，就不要推卸责任。 <laughs> 我要揍你！冷静点，沙克羊，火气别这么大嘛。我不是沙克羊， <laughs> 对，你是左火宝。我也不是左火宝，那你你你是？哈哈哈哈哈！白痴就是好骗，除了我师傅，谁也不准叫我白痴。 打架的话，随时恭候。他要干什么？他好像真的抓狂了。居然用古堡原力对付自己人，好可怕的架势啊！

嗯嗯，左，你刚才真是丢脸！哦，你发什么酒疯，把活宝的脸都给丢光了！压力太大，喝酒解闷儿，没什么大不了的嘛。你你你，你干嘛呀？这些人都是好人，帮过我们很多忙，你这样做不是让他们心寒吗？就是因为他们都是好人。 你我心知肚明，这场战争我们根本没有胜算。为什么要这么悲观呢？你没看见大家都在为我们拼命吗？可对方是一个拥有百分之八十火宝原力的魔头啊！铁宝的人以为凭借着一股义气就可以扭转局势了吗？你可曾想过，和敌方实力如此悬殊的结果，一旦开战，我们火宝不会死，但这些朋友会因我们而死。 怎么办？现在应该如何是好？有，如果你同意我说的，我们离开铁堡吧。离开？对，如果我们不在这里，他们就不会傻拼，至少能保住性命。好，我们离开铁堡。 下面有辆马车，走。嗯，嗯，这只猫太重了，何止八斤呢？喵。我先下去打探一下，然后你跟着来。喂饱一点，今天要跑长途呢。吃了三袋草，应该够了吧？啊。 好像有东西掉了下来，哪里？什么都没有啊！你听错了吧？可能吧。哎，两位师傅，此行风险很大，千万不要太勉强了。堡主他们怎么这么早下来了？他们好像也是要出堡。 出堡五十里，若无敌踪，就立即折返回堡。嗯，婆婆妈妈的，真唠叨，不敢冒险，怎么会有收获？程维的意思是他会看着办的。嗯，啊，两人请回。两位师傅，保重了。出发。 驾驾！不要飙车！驾开花了！好晕呐，昨晚的酒劲儿被颠的又上来了。让你贪酒！这个箱子里装的是什么呀？咦，那边还有个葫芦。嗯，啊，我喝一口。 算是宿醉之后的回魂酒。你在干嘛？我你说的是二楼。车里面好像有喊声，也是你的。怕的话，就自己跳下车返回去。 拜托你慢点吧！我已经预知大头子，喂，下车也不打声招呼吗？会不会驾车啊？技术这么烂，还学别人飙车？哎呀，奇怪了，已经奔了四十里地。 怎么什么动静也没有？像你这么驾车，简直是在玩命！怕的话就别跟着，自己走路呗。你忘了吗？为了对付沙克伊，马车内那个箱子装的可是强力炸药。快去检查下那个箱子呀！这，你这个老顽固。 小梅，你快过来看看呀！干嘛这么激动？炸弹要爆了吗？里面，里面！哇！为什么他们俩会出现在这里？他们两个是什么时候溜进车厢的？他们两个正好打翻了辣婆婆给我们准备的辣椒油啊！毁了，毁了！计划完全乱套了。 <laughs> 现在要怎么办呢？三十六计，走为上计。紧急撤回铁堡，驾驾。 下。嗯，出门上面有位女士在飞呀！快趴下，我们被打劫了！呀。

乌龙院之活宝传奇每周三零点准时更新，扫描屏幕二维码关注乌龙院粉丝会，我们会每周随机抽取一份精美礼品等你哦。看乌龙院，吃曼果零食，线下超商或登录淘宝、微信搜索“曼果”均有售卖，还有精美礼品等着你哦，赶快行动吧！ 少天天练，棍棒刀枪练，打拳练功不偷懒，他们是好青年。寻找活宝路漫漫，到处是考验，穿越艰险排万难，没成功绝不凡英雄少年。 你们天真的以为一走了之就会天下太平吗？你们难道连人类的觉悟也比不上吗？魔童，你蔡爷爷来了！啊！天哪，比小山还大的鬼婆！跳！啊！我哇！我飞起来了！